сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ мод яг тарих, арчлах энэ цаг үед модыг яаж арчлах уу? Арчлагаанд юу юу ордог талаар одоо үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн анхны ерөнхий инженер одоо миний хувьд бол бас энэ цэцэрлэг төрөлнгийн ногоо ээж болсон оюун гэрэлтэйгээ бас ярилцах гэж байна. Тэгээд энэ модонд ямар арчилгаа хийх ёстой вэ? Энэ тал дээр бас зөвлөгөө өгөөч. За. Тэгэхээр одоо яг хаврын модны арчилгааны үе эхэлж байна А тэгээд ашиглах гэхэлэр хүмүүс бол услах, боордох гэд маш олон ажил байдаг. А энэ ажил дотроос яг одоо өнөөгийн мөчид модыгаа ингээд нахаа задрахаас өмнө навшилт эхлэхээс өмнө хийх ёстой нэг арга бол огтлохооны арга байгаа, ашиглахын арга. А ингээ огтлооныхаа аргыг болохоор доктор нь хэлбэржүүлэх, танах, тайрах гэсэн ерөнхийдөө гурван хэлбэрээр хийх ёстой. Аа тэгээ хэлбэржүүлэлт гэдэг маань бол тухайн модыг ямар хэлбэрт оруулах вэ? Тэр хэмжээгээрээ одоо дитмийн гадна хэсгээр дандаа таналт маягаар хийн. Аа тайрах гэдэг маань бол энэ модоо зөв ургуулахын тулд ишний хэлбэрийг гаргах мөн одоо энэ дитмийн зөв хэлбэрийг гаргах аа дээрэс нь энэ модлог ургамлаа одоо дитмийн гэрэлтүүлгийг нь зөв их хэрэгтэй. Яг гэвэл энэ мод маань дитм өөрөө дотроо маш олон мөчр шигүү урган, зөв буруу урган. Тэгэхээр трийг нь ингээд огтлох энэгээ бол тайралт гэж байгаа. Аа мэдээж бас нэг арга бол юу гэхээр энэ модондоо өртөлсөн, хатсан, механик гэмт авсан хэсгээ бол бас танж тайрна. Аа тэгээ энэ бүхнийгээ бол ерөөхдөө нь огтлохооны ажил хийх гэж ярьж байгаа. За өнөөдөр болохоор би энэ Монс модон дээр аа яг ямар мөчрийг нь тайрах уу, ямар мөчрийг нь танжээж энэ маань зөв хэлбэртэй урах уу, витамин зөв хэлбэрийг яаж үүсгэх үү гэдэг тал дээр нь анхаарч одоо хэлбэржүүлэлтийг хий. Тэгэхээр энэ Монс мод маань үнэхээр цэцэрлэгт хүрээлэнд хамгийн анхны тарьсан модны нэг байгаа. Тэгээд маш жоохон байсан. Тэгээд өнөөдөр бас ингэж арчилж хамгаалж ургалсны үндсэн дээрс ийм сайхан болчихсон байна. Үндснийхаа хүзүүнээс ургасан. Одоо тэр доод хэсэг байна да. Энэ үндсэн модноос гадна үндснийхээ доод хэсгээс одоо илүү энэ ургацсан байгаа. Эднийг бол бүгдийг сайхан цэвэрлэх хэрэгтэй. Ингэж яаж одоо энэ үндсэн модоо сайн ургуулгыг. За тэгэнгүүт үндснээс ургасан гэхээр энэ бүх мөчрүүдийг авна гэсэн үг. За эднийг ингээд авна. Жишээ нь. За хоёрдугаар нэг дор маш олноороо ингээд сагсааж ургасан мөчрийг авна. Яагаад гэвэл энэ бие биенийхээ ялгаагүй одоо мод хоорондоо ойрхон тарингууд нэг нэгнийхээ тэжээлийг авдагтай адилхан нэг үндстэй мод маань мөчр нь өөртөө бас нэг нэгнийхээ тэжээл нөлөөлдөг. Тэгэхээр энийгээ сайн ургуулахын тулд нэг дор одоо олноороо ингэж багсарч урсан. Одоо энэ гэхэд жишээлбэл нэг дор ингэж гурваараа ингэж ургасан байна. Тэгэнгүүт энийгээ бас ингэж цөөлж өгнө. За ингээд цөөлөхдөө бас мөчрийнхөө хэлбэрийг харна. За энийг энэнгээр авна. За болоо шүү. Энийг бас авна. За тэгээд энэ авахта өшөө юг анхаарах вэ гэхээр ингээд доошогоо уруу харж ургасан гэж ярьдаг бид нар те. Мод мод дээшээ л ургастай шүү. Тэнгүү доошоо унжиж ургасан мөчрөө авна. А дээрэс нь одоо хоорондоо мөчр хоорондоо одоо ингээд огтлолцол үүсгэж байгаа. Одоо энэ ихэд нөгөө мөчртөг ингээд огтлолцол үүсгэж байгааз ийм огтлолцол үүсгэж байгаа мөчрийг бас авна. Доороос ургасныг авах нь байна, уруу харж ургаж байгаа мөчрийг авах нь байна. Мөчр хоорондоо огтлолцол үүсгэж байгааг бас авах нь байна. За өшөө дахиад нэг аргыг өгөхлөөр одоо би нөгөө нэг залуужуулах гэж ярьсан тийм. Тэгэхээр одоо энэ бол нилээ өгтөлцсөн мөчр харагдж байна. Бүр ингээд гөхрөөд модчоод бусад мөчрөд Тэгэхээр энэ өтөлцөн мөчрийг бас авах хэрэгтэй. Ингээл доороосоо эхлээл явах нь шүү дээ. Тэгээд анхаарах юм юу гэхээр одоо ямар ч модон дээр эхлээд 40 цент, 60 цент гэж ингэж одоо ишээ үүсгэн гэж анхаарах хэрэгтэй. Тухайн модныхаа наснаас хамаарат. А залуу модон дээр бол эхлээд нэг за 30 40 цент хүртэл ишээ үүсгэе да гэж бодно. За энэ дээр үл жишээлбэл нэлээ одоо 10 шхуу жил ургаж байгаа болохоор нэг 60 цент орчимд одоо ишээ үлдээ гэж бодоод энэ завсрах мөчрүүдийг бол бүгдийг аавна гэсэн үг. Ингээд цэвэрлэн. Аа тэгээ мөчрөө хайчлахдаа хамгийн гол нь одоо энэ модондоо тулгаад хит тулгуу байж болохгүй. Аа бүр хит хол ингээд ярдойтл нь үүсгэж авч болохгүй бас. За ийм мөчрүүдийг авна. Өшөө одоо нэг модны мөчр маань одоо энэ ингээд мөчр гарлаа гэхэд энэний бид нар суух гэж ярьдаг энэ завсраас 04 завсраас гарсан мөчрийг бас авах хэрэгтэй. Яагад үглээр энэ үндсэн энэ дитм үсгэж байгаа энэ мөчөрт маань саад болж гин гэсэн үгнээс тийм мөчрүүдийг бас авах. За одоо энэ одоо энэ дөрүүчийн бас урууга ургаж байгаа мөчөрт маань бас орцол байна. Энийг авна. А нэг дор олон мөчрөөр энэ бас ингээд салаадад ургацсан байна. А энэ үнжиж ирээд энэ тогтолцсон үсгэж байна. Энэ мөчрийг бас авчлаа гэд гих жишээтэй. За тэгээ ингээд бид нар мөчрөө авчлаа. Мод маань бидний огтлсон хэсгээр ингээд шарахтай үлдэнэ Тэгэхээр энэ мөн л ялгаагүй энэ мөчр чинь өөрөө үндэстэйгээ бас тэжээлээ авдаг сууг судагтай л байгаа. Тэгэхээр эндээсээ одоо яг энэ хаврын үйлдвэр чийг алдаж эхэлнэ. Дээрээс нь энэ маань шүүсээ татна гэдэг чинь үндснээсээ хамаг тэжээлээ авч байгаа. Тэнгүүд тэр тэжээлийг бас алдаж эхэлнэ. Тийм болохоор бид нар энийг хяргаал хяргасан даруйда одоо битүүлж өгөх хэрэгтэй. Инхинд бол бид нар одоо ашиглаж байгаа юм бол яг өнөөгийн нөхцөл бол будаг хатаагчгүй будаг байна. А өшөө дахиад одоо лааны тус ашиглаж болно. Тэгээ лааны тусаар ингээд битүү шаваад өгч болно. Эдгээр чинь бүгдээрээ огтхоондоо л орж байгаа байхгүй юу? Огтлогоо, модны огтлогоо гэдэгтэй л орж байгаа. Тэгээ огтлогоон дотроо одоо залуужуулна гэх юм бол хөвгшин, хатсан, механик гэмтэл авсныхаа хөрөөт чинь. За энийг эн чинь бас л огтлогоо шүү дээ. За тэгээд тайрна гэхээр яг ингээд мөчр дээрээ ингээд огтлохыгоо хэлж байгаа юм. А танна гэхээр зөвхөн нахиан дээр ингээд ширвэж явах хийж байгаа байхгүй. За сая манайх ингээд Улаанбаатар хот даяараа цэцэрлэг түрээр нь ч ялгаагүй ингээд модны угаалт явлаа шүү дээ. Энд чинь хамгийн чухал одоо жил жилдээ хийх номер 1 ашиглахны ажил байхгүй юу? Яг тэгэхээр энэ их тоорс дортгонд чинь янз бүрийн өвчин, бактери, одоо хортон шавьны үүсгэр болох юм юутай. Суурьтай. Тэгэхээр тэрийг бүгдийг угаагаад ингээд цэвэрлээд өгч юм гэдэг чинь одоо сайхан цэвэрлээд өгч байгаа. Тий. Одоо хавар эхний ажил бол угаалтын ажил гэж байна тийм угаагаа дуусчлаа. Тэгэнгүүт араас нь бид нэр ингээ шуулт ишээ сайхан гаргаад ирсэн тохиолдолд хийх нэг ажил бол мод шохоотх ажил. Мод шохоотлтыг хүмүүс ингээ гой сайхан цагаан цэвэрхэн харагдах гэж хийж гин гэж байгаа. Энэ бол тийм биш. Яагаад гэвэл энэ шохоо маань өөрөө тодорхой өндөрт хийгдэж байгаа. Тэнгүүд нөгөө нэг тортгоор буусан хортонч бай, энэ хөрсөнд байгаа хортонч, шинээр ирэх хортонч хамгийн түрүүнд модныхоо одоо ишээр дамжиж дээшээ өгсөн. Одоо зөөлөн шилмүүс навчандаа өрхөнд бол тэгвэл ишээр дамжих хугацаанд тэр чинь шохоог иддэг байна нөгөө хорт өөрөө. Тэгэхээр тэр хорхоо чинь дотроос нөгөө шохоонд түлэгдээд ингээ явж эхэлнэ. Тийм болохоор тэр чинь хортноос хамгаалах бас хамгийн анхны энгийн арга байхгүй юу. Хувь хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй модоо бол одоо ханалтайралтай хийх хэрэгтэй, угаах хэрэгтэй, тэгээд шохооталтай хийх хэрэгтэй. Шохооталтай ач холбогдол өрдөөл юм. За модныхоо хэлбэржүүлэлт гэсэн хэлбэржүүлэлтэн дээр голцоо таанал тайралт хийдэг гэж би хэлсэн. Тэгэхээр одоо хүний гар хүрхээргүй дээд хэсгээ би нөгөө нэг ширвэн гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээ энд ийм урт штэ ийм зориултын хаачаар нь тэр жижиг нарийн мөчрүүдийг нь ингээд таньж өгч байна. А гар хүрх хэсэгтээ бол бид нэр гар хаач секатраараа хэрэглэнэ. А бүдүүрсэн одоо тийм том мөчр дээр бол хөрөөгөө хэрэглэнэ. А өшөөс үүлийн үед бол одоо бүр ингээд яг энэ багцтайгаа адилхан бүр дээд бүтүүрсэн хэсгийг хөрөөтгөр бас тийм хөрөөнүүдүүд гарчихсан байгаа. Яг одоо энэ тохиолдолд бид нэр мөчр маань залуу жижигхэн нарийнхан болохоор зөвөр юм орон хаачаар ширөө ширөөд явчихна. Танаас таарсан мөчрөө э, одоо ачиж хурааж авч байна. Хамгийн гол нь энэ ажил бас их чухал. Яг гэвэл бид нар оглоо оглоо танаа танаа тайраад өгчихсөн бол гарсан хог хаягдлаа даруйхан авч хаях хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө хоёрдогч хордогч хортон буюу одоо нүүж ирж байгаа хорхоонууд чинь хамгийн түрүүнд идэх хоол тэжээд энд бэлтчихэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хорхоо үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Тийм болохоор тэрийг хурдан авч тал байгаасаа холдуулах хэрэгтэй. Хаях хэрэгтэй эсвэл бүр сайхан жижиглээд тэрийг хатаагаад компостонд ашиглаж болно. Одоо дараагийн нөгөө хөрс боловсруулах тэрэндээ ашиглаж бордоонд ашиглаж болно. танал тайралт хийсэн. Тэгээд тэр танал тайралт хийснээс одоо ашигтай мөчрөө аваад эргээд модоо шинээр үржүүлж болдог. А энэ нь бол ямар ажил вэ гэхээр модцсон мөчрөөр одоо модыг ургуулах гэсэн ажил байгаа. А тэгэхээр бид нар ингээд сая бол хэд хэдэн янзын мөчрөө тайраад авчиж байгаа. Тэгвэл ямар мөчр байж болох вэ гэхээр жишээлх юм бол энэ ингээд салаалаад ургачихсан. Одоо 1 2 жилийн өсөлтөд ийм мөчр болохгүй. Ерөөсөө л модцсон мөчрдөө нэг жилийн ургалттай л ийм өсөлтийг сонгоно. Энэ л одоо өшөө ингээд энэ шиг ингээд салаал гарсан мөчрүүд байхгүй байгааз. Ерөөсөө л ингээд нэг гин жилийн ийм саваагаар ургасан. За тэгэд энэ модцсон мөчрөөсөө бид нар одоо харандаа гэж ярьдаг. Энэ бэлтгэсэн байгаа маань энд байна. Ингээ харандаага бэлтгэж эхэлнэ. Нахаагаа харж гаад 4-5 нахаан дээр 4-5 ширхэг нахаатай хэсгийг нахааныхаа тий. Нахаа маань энд байна. Тэнгүүд нахааныхаа дагуу ингэж ташуу бэлдэнэ ингээд дахиандаа бүр тулахгүйгээр. За энэ яагаад ашиг бэлдэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг одоо модоо суулгахаар нахаа маань энд байгаа те. Энэ нахааг бид нэр мод болгоно гэх юм бол энэ тайрсан хэсэг маань сүүдэр тал руугаа харж өгнө. Хэрвээ ийм бах юм бол эндээс дахиад нөгөө нэг хаталт маань үүсчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр модцсон мөчрөө ингэж бэлтгэж аавна. Нэг жилийн өсөлттэй ийм шулуун одоо хар хунаар их юм ингээд шулуу ургасан ийм өчрийг сонгож авна. Түүнээс нь салаа өгчихсөн 2 жилийн 3 жилийн настай ийм өчр болох. Ингээд мөчрийн сонголтоо энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар нөгөө тайрсан тансан модноос модныхоо мөчрнөөс ийм үдэ ялгаж авна гэсэн. За тэгээд ингээд модцсон мөчрөө ингээд бэлтчлээ. Бэлтсний дараа яах вэ гэхээр хамгийн түрүүнд энийг угаалт юм. Одоо марганцтай усанд. Марганцтай усандаа энийг нэг 2 3 цаг байлгаж агаад тэгээд багцлж ботсон байгаа шүү. Энийг ингээ угаалдیں۔ А дээрээс нь одоо мөчр ингээ ургуулахын тулд үндэс идэвхжүүлэгч гэж байдаг. Гидроксич гэж. Үндэс идэвхжүүлэгч ашиглах юм бол энэ маань илүү сайн үндэс авна. А хэрвээ тийм байхгүй гэх юм бол яг ургалтаа дэмжих үүднээс нь одоо бидний хамгийн гарын доорх бүтээгдэхүүн юм бол гүмний бордоо гэдэг. Манай хиймийн үрэлэн гаргадаг шүү дээ. Нүүрснээс гардаг. Гүмний бордоо ашиглаад гүмнийхээ бордоонд нэг 24 цагийнийгаа Тэгээд Морганста усандаа 2 цаг хийчээд одоо энийгээ цэвэрлчих чаа гэсэн янз бүрийн хорхоонгөө. Тэгчээд гүмэнтэй усандаа энийг нэг 24 цаг. 24 цаг байлгана. Аа 24 цаг байлгачаад одоо энийг болтноос аваад талбайгаа мэдээж бэлтгэсэн байгаа талбайдаа ингээд тарж эхэлнэ. Гэсэн дахиад маань энд дээр нахааныхаа дагуу хаажсан байна. За ингээд хөрсөндөө бэлтгэсэн хөрсөндөө 45 градусын налуутаагаар мөчр хоорондоо 30 см-ийн зайтайгаар тарж өгнө нэг. Хөрс маань сул бэлтгэсэн байгаа. Хөрсөө гიშглээ. Нахаага сүүдэр тал руу нь харуулаад ингээд ингээд тарилаа. Тэгэхээр энэ хөрсөн дээр ганцхан л нахаа үл Тэгээ энэ үлдсэн ганц нахаа маань дэшигэ мод болоод ургана. Одоо ингээд нэг жилийн өсөлт ингээд ургана. Тэгэнгүүт эндээ одоо бид нэр дитм суулгах хэрэгтэй шүү дээ. Дитм суулгахын тулд энэ ороо нахаад хэсгээс нь дахиад танаад өгч. Тэгээ эндээс танаад өгөхлөөр одоо энийг яг ингээд нэг жилийн өсөлт маань ингээ ургалаа гэж үзье хэдүүлээ заа юу. Тэгэнгүүт ингээ урангууд нь ороо хэсгийг ингээд тайраад өгөхлөөр одоо энэ хажуугийн ахаанууд тий ургацсан байна хажуугийн ахаанууд маань нийтэн болгоод ингээ 2 жилийн дараа стандартны суулгац гарна. За ингээ стандартны суулгац гарахад бид нар энэ мөчрөө налуу суулгасан шүү дээ. Энэ налуу суулгадаг маань ямар учиртай юм бэ гэхээр буцаад энэ модоо бид хавж авахдаа одоо энэ налуу хэсгээс ингээ гიშгэн. Налуу хэсгээс ингээ гიშгэнгүүд нөгөө модны маань үндэс гимтэхгүйгээр ингээ гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээ их суулгачих юм бол бас хэцүү шүү дээ. утган тарьдгийн давуу тал нь юу гэхээр бид нар ил талбай тарьсан мөчрийг болохоор ухаж авах гэж үнс гэмтээдэг гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бортхон тарьснараа энийг шилжүүлэн суулгах шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл мод үржүүлгийн боожуулгаар дамжуулах шаардлагагүй. Шууд одоо 2 настай 3 настай болоод ирэнгүүт нь тэр цэцэрлэгжүүлэлтийнхаа талбаар шилжүүлээд тарчих боломжтой. Тэгэхээр энэ бортогтой хөрс маань бас л адилхан нөгөө нэг талбайд хөрс бэлтгэдэгтэйг адилхан хөнгөө хөрс бэлтчихэж байгаа. Тэгээ хөнгөн өрсөн дотроо нэг юм бортхон дотор нэг мод ургуулна гэж бас нөгөө навчаа нахаага налуу хэсэгтэйгээ одоо энэ сүүдэд тал руугаа харуулад тэгээл ингээс суулгачихна. Ялгаа нь ерөөсөө энэ ухаж авах ажил гэдгийг үл хийхгүй. Мод их шууд нөхөө бэлтгэсэн л бол энийгээ шууд шилжүүлэн суулгана. Хоёрдугаар ургалтын хувь дээр бол энэ нь одоо үндсийг хөндөхгүй болохоор илүү давуу талтай. За тэгээд одоо бид нэр бортгондоо тарьсан хамгийн гол нь энэ бортго маань нэг анхаарах ёстой юм нь юу гэхээр бидний хийсэн хөрс маань хязгаарлалттай. Эн чинь шимт ижил нь бас хязгаарлалтай гэсэн үг. Тэгэхээр ил талбай тарьсныгаа бодвол харьцангуй их одоо бордоо шаардлагатай гэсэн үг. Услаагаа аль болох бордоотой ил талбай тарьснасаа араа нэг дахин давуу хийж өгнө. А нөгөө талаас одоо би энд юу их гэдэг юм бэ? Бортготой хөрсөө ингээд хөрсөндөө мөчрөө тарьчлаа. Тарьсны дараагаар үрцээр бүчиж За энэ үрцээр гучилт хийж өгч маань ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр үрц маань өөрөө чигийг хадгалах чадвартай. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бортогтой одоо мод маань наранд амархан хална. Нөө хөрсөнд байгаагууд бол амархан хална. А өшөө ингээд хөрс ингээ хагарна. Хөрсөнд хагаралт үүснэ. Тэгэхээр энэ үртэс бол хөрсний хагаралт үүсгэхээс хамгаалахын зэрэгтэй энэ модыг өнөөдөр услаллаа гэхэд одоо 3 хоногийн дараа услах шаардлагатай байсан бол өртөс дэвсж өгснөөрөө 5 хоногийн дараа уснаа. Өөрөөр хэлэх юм бол шууд нарны тусгалын температурыг 5 юм бууруулж өгдөг энэ өртөс. Одоо гадаа их халуун байн задгаа талбай тарьсан мод маань ингээд өрчлээгүүд талбай мод маань хөрсөн ингээд өнгөн хэсэгтэй гатцсан хагарцсан байхад өртөстэй талбай хавал ингээ өртсөний яраад өцөд яг өртсөний доод гэсэн хөр соёрын хооронд чихтэй битг. Энэ л давуу талтай. Тэгээ анх цэцэрлэг төрөлн нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газрын дарга болоод бид нар яг 27 хүнтэй байгуулагдаж тэр үед яг оюун гэрэл маань энэ ерөнхий инженер гэдэг энэ одоо хариуцлагатай ажлыг аваад одоо оюун гэрлийнхэн удирдлагын доор бас бид нар яг энэ модуудыг тарьсан тэр үед бид нар бас 110 мянга гаруй модыг тайрж ургуулж бас 95% ургалттай байсан. Одоо ямар хэдийн хэмжээний мод энэ тарьж ургуулж байгаа Одоо манайх чинь тухайн үед 21 зүйл гэж хэлсэн. Одоо 32 зүйл болсон. Зүйлийн хувьд бол нэмэгдсэн. А модлог ургамлын хувьд бол мэдээж жил жилд хавар намрын мод тарилтаар нэмэгдэж байгаа. А ургалтын хувьд бол манайх 98 хүртэл ургалтын хөв үзүүлчихсэн байгаа. Тэгээ энэ их модонд бол 98 хүртэл ургалтын хөв үзүүлнэ гэдэг маань нөгөө талбайдаа эзэнтэй манайх одоо ингээ арчилгаа тогтмол хийгдгийг л одоо ачаал өгдөл. Тэгэхээр бас олон улсын хувьд ч гэсэн бид нар бас туршлага судлаад явж исэн. Ер нь тэгээд 80% ургалт ч гэсэн сайн ургалт гэж үздэг юм бэлээ. Тэгээд тэнцээ одоо та бүгд хараараа яг бүр үрээр нь тарж исэн ургуулсан нарс шүү дээ тий. Тэгээд энэ хэсгийн модоо дандаа бас яг 10 жил ургаж байгаа ийм сайхан модууд байна. Тэгээд цэцэрлэг төрөлийнхээ хамт олонд Эрдэнэ тул даргатай цэцэрлэг төрөлийнхээ хамт олонд үнэхээр талархаж байна. Энэ модыг арчлах гэж эзэнтэй байлгаж ингэж бас өдий зэрэгтэй авч явж гэн гэдэг бол бас нүр их хөдөлмөр байгаамаа. Энэ э, тухайн үедээ бол яг хуу 1.5-аас 2 метрийн өндөртэй нарс тарьсан байх ёстой гэж шаардлага тавьсан. Тэгэхэд энэ энэ компани бол нэг 50 60 санттай. Гэхдээ бид нар үрээр нь тарьсан юм аа. Энэ үрийн нарсаа гэж Тэгэнгүүт бид нэр за энэ үнэхээр л ургаж байгаа амд дэмжиндээ гээд аваад 50 60 санттай нарс тарьсан. Тэгэнгүүт одоо энэ надтай ингээд харьцуулбал өдөө багшлаа ургацсан байгаа хгүй тий ашилгаа хийгээд тий тэгээ энэ маань юу гэсэн үг лэр модыг баг гэж голохгүй жижиг гэж голохгүй тарьж ургуулад арчилахад бол ингээл баг шууд том мод авчирснаасаа дутхааргүй юм сайхан өндөр болоод ургацсан байгаа. За эднэр байна. Өшөө бас үрээр тарьж ургуулсан Монгол хайлаас гээд одоо тухайн үед бас Монгол хайлаас ирсэн гашлага байна. Бид нэрийг ажил хүлээж авахд нэг мөлхөөл модоо тоож авчихсан. Нэг тийм л өндөр зэрэг. Одоо тэгээд хэдэн жил засаж хэлбэржүүлээд сайхан жигд орон зайгаа нөхөөд ийм сайхан том ургацсан байна. Хамгийн гол нь тухайн орон нутагта үрээр тарж ургуулсан мод гэдэг бол шилжүүлэн суулгад бол төсвөр төвчээртэй илүү их хүйтэн болдог штэ. Их салхитай тий. Тий. Яг байршлын хувьд бол туул голын сав дагуу байрлаж байгаа. Аа тэгээд 100 бол харьцангуй одоо хотын төвд ихэд ингээд 30 эмтэй байл гэдэг нэг 35 хэм хүртэл халдаг. Яг л энэ доороо хайр гарахаг тэгээд дээд хэсэгтээ тодорхой газарт нь л аливын ширэгт гэдэг эсэрхэг тийм хөрстэй. Бусад ихэнх хэсэг нь ингээ хайрхтай ийм газар болохоор халалт их өгдөг. А өвөл болохоор голынхоо жаврыг дагаад эдийн төвд одоо нэг 30 эмийн хүүтэн байлаа гэвэл энэ 35 эмийн хүүтэнтэй байдаг. Тэгэхээр энэ эрс тис байдлыг төсвөрлээд ингээ ургаж байна гэдэг маань одоо эндээ дасан зохицох чадвар сайтай байна л гэсэн. Ер нь бол манай энэ дасан зохицох чадвар сайтай гэдэг байгаа энэ моднууд маань болохоор Монгол орондоо дандаа тарж ургуулдаг. Ихэнх үр мөчрийг нь Монгол орноосоо бэлтгэдэг. А тодорхой хэмжээний нэг цөөхөн зүйлийн мод бол энэ Шилхүү хаан ботаникийн хөрөлөн дээр нутгшуулчихсан ургах боломжтой юм а гэд үнэлт үнэлт гарсан тийм моднууд бас байгаа. Яг энэ мод тарих арчлах энэ цаг үед үнтэй зөвлөгөө өгсөн одоо үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн ерөнхий инженер Оюн Гэрэлтэй маш их баярлалаа. Тэгээ амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсье.